Amanet, pasha diell e hanë, s'ka besë kurrë mos me i zonë. Kërkon shka me na përça, me na nda e me na vra. Gjuën shqipe me na hup dhe flamurin me ndrru. Ty armiki t'kem po be, mos ja prek shqipes folenë, mos guxo me na prek tokën, se në Kosovë dhe një shkojë. Bravo! Bravo!